बस क्या आप भी अपने वीडियोस को ट्रांसलेट करके कैप्शन देना चाहते हैं ऐड करिए सब एंड कैप्शन ट्रांसलेट करिए अपने वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को third party tools and services use कर सकते हैं एडिट या रिमूव कर सकते हैं कैप्शन को कैप्शन का ट्रांसक्रिप्शन फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसका फॉर्मेट होता है जो आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा सपोर्ट करता है supported subtitle and close caption file अपनी जिसमें टाइम कोड और पोजीशन एंड स्टाइल इंफॉर्मेशन को लगा करके टेक्स्ट शो कर सकते हैं जो बहरे लोगों के लिए हेल्पफुल होता है और please if you like this information follow my all social media links and subscribe my channel thank you